one one یک یکی یگانه one I must buy one I must buy one I must یعنی من باید یه کاری رو انجام بدم چه کاری؟ buy خریدن one یکی مثلا طرف چیزی خریده بعد شما میبینید که خیلی خوشگله بعد میگید I must buy one من باید یکی بخرم I must buy one I must buy one This one is better. This one is better. This in one یک یا یکی This one یعنی این یکی is است better بهتر This one is better این یکی بهتر است This one is better This one is better